Android cihazların marketi olan Play Store'dan gerçekleşen otomatik güncellemeleri nasıl kapatabiliriz sizlere bugün bundan bahsedeceğim. Veri ya da kablosuz bağlantımızı açtığımızda bildirim çubuğunda gerçekleşen bu güncellemeler bizi bayağı bir deli edebiliyor. Bunun yanı sıra biz bu otomatik güncelleştirmeleri nasıl kapatabiliriz sizlere bunu bugün bunu göstereceğim. Ve bu, ve bu videonun haricinde web sitemde paylaşmış olduğum yazılı anlatıma gitmek için ise videonun altındaki linke tıklayarak 5 saniye reklam sonucunda sisteme yönlendirilirsiniz. İsterseniz hemen şimdi bir e, size bu otomatik güncelleştirmeleri nasıl kapatabiliriz bundan bahsedeyim. Otomatik güncelleştirmeleri kapatabilmek için ise Play Store'a giriş yapıyoruz. Bundan sonra ise sol taraftaki bulunan menü menüden e, parmağımızla açılan bir pencereden aşağı doğru kaydırarak ayarlara geliyoruz. Karşımıza baya bir geniş bir panel çıkmaktadır. Bizim işte bizim bir ayarını değiştireceğimiz olan şey ise en başta yer almaktadır. Bu da genel e, kategorisi altından ilk başta bulunan uygulamalar otomatik güncelledir. Buna tıkladığımız zaman ise normalde herkesin bu seçenekte yer almaktadır arkadaşlar. Fakat işte bu seçenek kablosuz bağlantılar üzerinden otomatik güncellidir. Yani siz Wi-Fi açtığınız gibi bildirim çubuğunuzda direkt güncellemeler olmaktadır. Fakat biz bu ayarlardan uygulamaları otomatik güncelleme seçeneğine tıkladığımız zaman ise siz bildirim alırsınız fakat kendiniz el ile güncellemeniz gerekmektedir. Bu el ile güncelleme yapmak için ise tekrar menüden uygulamalarıma gelirsiniz ve bu uygulamalarımda güncellenecek uygulamalarınızın listesi e, gözükmektedir. İsterseniz el ile isterseniz de tümünü güncelliği sayesinde hepsini beraberinde güncelleyebilirsiniz.